Nah di sini kalau di Solo kayaknya belum ada sih kayaknya lah. Tahu saya istilahnya di dekat-dekat rumah saya ini belum ada yang seperti ini. Jadi saya penasaran sekali. Ini di kampung Malaysia sudah ada kayak gini guys ya. Di sini masih manual kayak gitu kita nunggu satu jam dan bukan drive thru gitu guys ya. Jom kita tengok videonya guys. Jangan lupa sebelumnya like, share, komen, subscribe channel Arnawan Channel 2 guys. Ya linknya ada di deskripsi. Jom kita tengok videonya. Let's go. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai, salam satu rumpun Damai itu indah Oke okay guys, hari okay. ini saya berada di oh, uh, eh, Allostar uh, eh, Yang terdapat di Jitra Oh, so sekarang ini saya ingin uh, cuci kereta ya guys, cuci okay. kereta. Saya pun tak <laughs> pernah cuci kereta seperti yang ada di depan saya sini. Ha, ini adalah mesin uh, otomatis ya, kawas okay. auto. Uh, jadi kita nyuci ni uh, kita di dalam kereta aja lah. Uh, ha, kita ah. di dalam kereta. Ah. Ah, memang saya tak pernah basuh selalunya saya basuh uh, basuh-basuh kan ada yang uh, pakai manual ya uh, manual. Ah, ini kalau ini pakai juga, eh. mesin ya guys aha, okay, basuhnya okay. pakai mesin uh, nanti kita masuk ke dalam tu car wash ya ah. saya pun tak pernah first time saya pun ikut arahan ya uh, panduan-panduan yang oh, uh, diletak di stembot ya ada Okay. Uh, macam bila kita nak masuk mesin tu kita kena tekan uh, neutral ya uh, neutral lepas tu kita jangan tekan handbrake kita uh, handbrake kita lepaskan lepas tu nanti akan kena ikut arahan lah ikut arahan daripada kru-kru okay. daripada uh, kawasan ya kawasan yang auto ya masih menggunakan okay. kalau di Jakarta yang, kayaknya ada Surabaya kayaknya Sumur ada umur baru ini saya belum memanglah orang kampung lah ya guys orang kampung guys. tak Dimana pernah di Solo ya melihat benda-benda macam ni. Jadi uh, selama saya tinggal di Malaysia <laughs> baru ini saya okay. basuh mesin yang auto ya. Selalunya saya pakai yang manu- manual. uh, <laughs> ini pun saya pun nak tengok macam mana suasana ni di dalam ni guys. Wow, saya pun tak tahu macam mana. Ha tengok tu ho ho ho. Mesin tu kiu kiu kiu kiu mesin dia guys ya. <laughs> Wah, wow, saya pun nervous ya guys pertama kali nih guys saya pertama kali oke okay, saya ikut arahan daripada kru-kru yang pekerja di uh, auto kawasnya hmm. oke okay. uh Fuh. oh sabun dulu <laughs> ya oke okay. busa guys dikasih snow ya uh, sabun ya biar bersih kereta saya Ah, macam ni cara basuh dia guys. <laughs> orang kampung perak dah. Orang kendah, orang kendah cakap perak ni, perak. Orang kampung ni. orang kampung memang kampung kan gitu. Betul. Jadi, uh, luar biasa ya guys ya. Uh, cara pembilasannya sudah menggunakan mesin. Tapi secara uh, uh, meng, apa, untuk body dia masih menggunakan manualnya. Cuma mungkin di dalam itu dia pembasuhan ataupun cara untuk lap mungkin ya. Apa macam mana saya pun tak pasti lagi ni tempat ni. Sekarang saya pun first time masuk dalam ni guys. <laughs> macam mana dalamnya ni ya? Ha, nanti kita tengok sama-sama guys. Okay, Kita kena ikut arahan daripada kru-kru lah ya. Uh, dia orang akan mengatur kita nanti masuk ke dalam mesin tu. Okay. Rasanya mesin yang dalam tu uh, mungkin di sini kita diorang menggunakan manual tapi bila sampai di dalam mungkin secara pembilasannya ya eh, dibilas mungkin dibasuh dengan air bersih lepas tu mungkin dilap sampai kering mungkin ah, macam tu lah ya saya ya. pun tak faham juga di sini untuk mencuci <laughs> okay, kotor-kotornya kita pun ya kan? tunggu tunggu tunggu Uh, orang kampung macam ni lah no? <laughs> Sebab mereka tak tahu nak buat macam mana ni okay. Ah, <laughs> Saya lagi pening, pening, pening, pening. <laughs> Okey, uh, tadi uh, tarif untuk basuh ni dalam tujuh ringgit guys. Ha, murah ha, lah. Boleh lah. murah lah. je. Ha, kalau kita emergency, kita jimat masa, jimat ha, waktu betul, ya. Betul, betul, betul. Ha, kita dalam boleh tengok-tengok. Baca surat khabar, okey. Kita tengok ikut arahan daripada pekerja dia kan. Hmm, kita tengok, ha, okey. Abang bayar. <laughs> Terer lah bang Bayar ni. Okey, terbaik. Hmm, kita ikut nak ikut arahan. <laughs> terbaik, terbaik. Ah, okay. Ha, tengok, saya pun dah masa nak masuk dah. Okey, sekarang ni saya uh, mengikuti arahan ya. Mengikuti arahan saya... Uh, apa handbrake saya lepas uh, saya lepaskan lepas okay. tu saya letak neutral ya n ya uh, dalam kereta saya ni auto nanti kita letak n Ah, nanti dia mesin itu akan menggerakkan kita. Oh, Aha. ini cara membilasnya, guys. Cara membilas okay, keretanya okay, seperti okay, ini. Oh, oke okay, oke okay, oke, okay. paham paham paham. Oh, All ini right. uh, ah, apa? Penyiraman ya, penyiraman lagi udah dibasuh tadi sabun, kita Aha. dibilas. Dibilas. Pembersihan untuk sabun ya. Oh, first time, okay. guys tu dia macam ni no <laughs> saya lagi banyak saya dekat juga mana ni saya pun dah risau dah asli. ni tak tahu banyak dekat mana ni <laughs> oh tu dia mesin tu dia dia dia dia lap ah oh okay, ni cara ini apa ya? lap, ya lap bawah ini Bye. cara kalau tak silap ini macam pembersihan lah ya pengeringan ini oh proses pengeringan oh, ini rasanya oh, kalau tak silap ya. oh, ya oh. ini pengeringan ah tu dia berputar-putar tu benda tu risau lah guys takut oh, dalam ni guys, lagi, guys. <laughs> Okay, takut okay, okay, okay, okay. apa apa takut nanti kena apa kan uh, rasa takut oh. mesin semua dah benda ni kan oh tu dia dia oh kering dah kereta ni <laughs> oh okay. dia lap dia lap kot no itu benda okay. apa eh, tang tu Bosan gila dia berpusing tu. Oh, ha, oh, saya pun dah risau dekat dalam dah. Takut dah dalam seorang-seorang. Okey okey okey okey okey. Okay. Nah depan Ooi. kacanya ini kan ada ini guys dia ya, ada airnya. lagi dia sapu lagi. Oh mungkin bersih disapu pakai ke. ini Nampaknya ya, ya. bersih ya. ni kan. Hmm. Okey, kita ke depan lah dulu. Ada apa depan ni kan? Macam ni lah orang kampung tu. <laughs> Perok. <laughs> tak boleh tengok benda canggih tu. Saya pun yeah, dah takut dah dalam ni macam mana dah. Oh. penasaran gitu oh, no. ya. Oh no, tidak, tidak, tidak. Oh, dia apa ni? Oh, dia macam ni ya guys. Angin guys, ada angin okay. dalam tu. Oh, dia apa dia dia buang angin dalam dalam tu. Ha, dia tembak angin semua. Oh, hmm, begitu. Hmm, angin bersih loh. <laughs> oh, okay, Wey, okay. ikut arahan, ikut trafik dia depan tu. X masih belum hijau lagi merah. Okey, terus uh, kita pun terus keluar terus. Ha, sekejap kita dia buat lap kot no. Lap sikit-sikit lah no. <laughs> Oh macam hmm. ni cara mesin oh, ni bekerja masih, dalam ni no. Masih ini ya guys ya. Hmm, cepat. Apa oh dia tu nak dia putih ke depan tu. Okey dah hijau dah. Alright dia suruh jalan guys hijau. Oh, okay. Begitu. <laughs> Terbaik dah siap dah. Tengok tu. Ha, ah, mereka pun tunggu kita <laughs> dah. mereka tunggu nak oh, lap sikit sini ha. Okay. Saya pun tak pernah macam ni. First time kan orang kampung. <laughs> Betul lah guys. Okay, ya. kita ada ke oh, depan oh, sikit. Okay, Betul. dia orang buat apa dengan kereta kita. Ha, kita tunggu lah Syak Gina. Ha, saya pun dah dah ke, apa gemetak dah tengok mesin dalam tadi. Oh, suara kuat tu. <laughs> Okey, kita tengok macam mana berapa bayarannya guys. Ah, macam ni cara kerja mesin ni rupa dia. Okey, terima kasih kepada korang yang sudah subscribe channel ini. Saya cakap terima kasih. Okey, dah selesai ke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alright guys, itulah tadi ya guys ya Pertama kali basuh kereta menggunakan car wash auto di perkampungan Malaysia Saya tak faham Abang Iwan ini dekat kampung mana ya kan Tapi yang terpenting adalah saya juga baru pertama kali tengok ya kan uh, Car wash auto di Malaysia ini guys Apalagi di kampung gitu kan ya Allahu Akbar, canggih betul ya kan Nah, tapi kalau kita lihat ya memang nggak begitu bersih kalau masih ada air-airnya. Tapi ternyata di depannya itu ada khusus vakum dan juga pengelapan gitu guys. Oh my god, keren sih. Asli keren, keren, keren. Oke, mungkin itu saja video kali ini guys. Terima kasih buat teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai selesai ya guys ya. Coba kita nak tengok ya komen-komen daripada orang-orang ke sini Kalau nak cepat boleh guna auto car wash cucian manual lebih bersih betul. Okey, kalau nak cepat guna auto car wash tapi kalau manual itu lagi bersih. Pada tahun 90-an dulu emang banyak mesin car wash full automatik tanpa bantuan pekerja tapi banyak yang tutup kerana orang lebih berminat cara manual, mungkin lebih bersih berguna tenaga manusia betul ya. Kalau di Port Klang, saya selalu guna auto full tanpa pekerja jika malam terus ke Bukit Bintang clubbing. Ah, tapi jika nak betul-betul bersih guna manual. Dulu RM3 je cas awal-awal buka hari-hari basuh. Ah, iya ke? Murah sangatlah 3 RM.